Avança, tirando. Vai, vai, vai, vai, vai. Fica abaixo, fica abaixo. Sai, filha da puta! Bem-vindo em Benghazi. Neste jogo, eu sou na milícia libiana. Nossa base é aqui mesmo. Nossos objetivos é pegar esse respawn point que representa uma revolta popular que vai dar apoio para atacar. A gente vai ter que depois que ir matar o embaixador, isso é o nosso objetivo principal. Também temos que recuperar um monte de documentos que estão espalhados dentro da, da embaixada. Os americanos têm que defender claramente o, o, o embaixador. Né? Se ele morre, eles vão ter que levar o corpo dele e extrair. Eles têm também que achar os documentos e destruir eles passando nessa sala, a sala da destruição. O general decidiram dividiu o seu exército em duas partes. Tem uma primeira parte que vai atacar logo no começo do jogo o respawn da, da revolta popular. Essa mesma parte vai em seguida invadir o, os prédios para recuperar os documentos. Minha parte vai sair do respawn e se posicionar aqui, formar uma linha de defesa para defender a volta dos documentos para validar eles. é que o snipes fica uns mesmos, então sem bolinha, a gente não conseguiu essa strike. Beleza. Mas eu posso jogar, mas eu posso a ficar aqui. A escada fica onde? Na casa de bomba ali? Quando você entra, vai, vai até o fundo, né, atravessar e chegar na, na cozinha, e à direita, você vai ver no fundo à direita, tem uma escada uma bem, escada. bem escura que sobe. Você vai chegar em cima Tu um tiro de amigo aqui não, atrás? Não, não né? foi, não bateu, rascou. Tem pessoas embaixo? Pode sair. Boa, abaixa, abaixa. segunda janela aqui. Peguei. Opa, opa. Encontrei. Peguei, peguei. First strike lindo. Peguei, filho da puta. Está. Boa. Flecha, é flecha. Mete bala, mete bala. Mete bala, mete bala, bala, bala, bala, bala. Mete bala. Tira, tira, tirou amigo, Pegou. Pegou, solta, solta, solta. Espera aí. Não, sem general, sem general, cara. cuidado, fica se janela, ele tá te vendo já. お Carnegie! Vem na mão! Vem na mão, vem! Acabou as bolinhas, vem! Vem brigar, vem lá embaixo! Ele é rico! Pistola! Ah não! Ah não! Acabou o gás! Se fuder! Vou te pegar! Caraca! <laughs> Depois de abastecer ar e munição, eu fui responder no, no Responda à Revolta Popular para diretamente entrar nos prédios e tentar ir atrás do embaixador. Vamos lá, cuidado aqui. É, amarelo. Dá para subir aqui, vem. aqui tá foda também. Ó, ó, ó. É isso aí, isso aí. Janela na minha frente, janela na minha frente aqui. A direita do passo da passagem. Vira ali pra parede. Tá um pouco fraco, mas tudo bem. Cuidado, cuidado na janela, janela. Tem aqui, tem aqui. Onde? Peraí. Tem aqui, nessa janela aqui.

Boa. Ai, ai, a direita. Aí. Bum, bum, bum. Cuidado, cuidado, cuidado. Tem. Oh, tem que manter esse negócio. Esse lugar é nós. Tem que ficar nós. Eita. janelinha pequena. Janelinha pequena. Lado direito da janela grande aí. você? Um, dois. Segurando, geramos aqui. Dá correr? Agora sim, agora que tô mirando sim. Correr Ah, rápido, vai. É agora, gente, é agora. Pronto, chegou a hora de invadir a embaixada. Aí começou a festa. Embaixo é nós, embaixo é nós. Embaixo é nós, embaixo é nós. Vai, desce, todo mundo tá chamando, tá chamando. Vai, vai, vai, vai. Vamos, vamos entrando. Cuidado da janela. Tá vai, vai, vai, avança, avança. Invade, pega a sala. Pega a sala onde vocês estão. Tira, tira. Pega a sala da inscrição, é nóis, é nóis. Vai que os caras estão sem bolinha, vai que os caras estão sem bolinha. Vai, vai, vai, vai, vai. passa aqui, Lodi, vai, vai, vai. Vamos lá, vamos lá. Cuidado na janela aqui à esquerda. vai, vai, vai, vai, vai. vai. Vai. Cuidado com a janela de esquerda. Hello, Akbar! Hello! Segue pisando aí. Ó, tira o cego. Tira o cego, ó, deixa eu entrar. Tira o cego, tira o cego. Como que tá aí? Embaixo, hein? tem, tem, tem. Onde? Tem aqui na primeira esquerda. Primeira esquerda? Primeira esquerda. Vamos lá, vamos lá então. Avança, tirando. Né? Vai, vai, vai, vai, vai. Fica abaixo, fica abaixo. Entra lá, entra lá. Sai, Fica abaixo, fica abaixo. Segura a frente, segura a frente, segura a frente. Frente diagonal, frente diagonal. Frente diagonal. Frente diagonal. Do outro lado, outro piso. Segura aí, segura aí para lá. Segura. Frente diagonal, frente diagonal, outro lado. Ah, já vi. Viu? Tá fechado aqui. que Obrigado, tá- <laughs> Sergistão. Cuidado, cuidado. Uh! Uhul! Hello, Akbar! Invade essa porra, mano. Vamos lá, vamos matar essa porra. Ô diplomata, toma no cu! Fala aqui, mano. Esses é peticum. Opa! Vamos, galera, vamos, galera. Vamos, vamos. jogar. Monta. Vai, vai, vai, vai. Tem um monte aí. Jogar, jogar. Au! Ô, oh, Randy, Randy. Randy. Vai, força, força. Morto, morto. Morto saindo. Se matou, né? Sabia. É, a gente tá tudo, pegou, pegou tudo lá em cima. Tá acontece, acontece, normal, normal. Morto, morto. Morto, passando, morto. E foi isso para esse jogo completamente doido. Uma chuva de bolinha. Uma loucura mesmo. Eu organizei esse jogo e foi a primeira vez que teve um jogo de paintball nesse campo de paintball, airsoft, qualquer coisa. Nunca teve jogo nesse lugar doido. Primeira vez. Vai ter mais. Mas eu organizei o primeiro. Foi um prazer, foi difícil. Eu sei que a gente cagou em algumas coisas, principalmente o respawn dos americanos. Mas se a milícia invadiu, é porque se deu bem. Os americanos deixaram, quando a gente estava no refeitório, deixaram passar a gente só um momentinho de, de, de falta de atenção e a gente invadiu e aí já era. Acabou o jogo. E destruiu o lugar e deveríamos ter um plano B para salvar os responders americanos, mas assim que foi. Mesmo assim, mesmo acabando o jogo antes, foi duas horas completamente doida. Adorei, espero que vocês adoraram. E vai ter mais. Falou, galera.